lets me hi السلام عليكم ومرحبا بكم في vlog جديد معكم منى مباشرة من بورتلاند الولايات المتحدة الأمريكية اليوم راني uh, محضرة مفاجأة لسيرين وبغيت ناخدكم معايا تاني نتوما بالك يمكن نعطيكم أفكار uh, باش تغيروا تكسروا هذاك الروتين donc اليوم الجمعة ما عندهاش مدرسة donc المدرسه تاعهم راهم دايرين معرض كتاب سكي كو يا با ما كاش دروس donc j'ai fait une réservation في اون ريزيرفاسيون في ان اندرو تري سبيسيال ميم سي هذاك المكان ماش ماش من الاهتمامات تاعي ولكن نحاول اني ندير مجهود باش نعطي قيمه للاشياء اللي هي تحبها فاليوم راح ناخذها لواحد المكان نقضوا فيه واحد ساعتين ولا ومن بعد نمشيو نفطروا مع بعض غير راسي وراسها فراها فرحانه شي سو so وغادي ناخذكم معنا ان شاء الله يمكن الحاجه غادي نديروها اليوم آه، تعطيكم فكره انكم تاني نتوما ديروا la même chose مع اطفالكم على خاطر c'est très très important اذا كان عندك اكثر من طفل انك آه، تقضي وقت خاص مخصص لواحد فيهم فقط ومن بعد تعاودي مع زوج وثالث آه، ولا كان عندك اكثر ولكن لازم تخصصي آه، وقت يعني لكل واحد فيهم على حدا يعني ما تديريهمش مع بعضهم c'est très important donc اليوم راح ناخذكم معايا وان شاء الله الخرجه تاع اليوم تعجبكم وما تنسوش تابعوا الفيديو حتى الاخير راح تكون فيه وصفه رائعه اكيد راح تتعلموا حاجات جديده اليوم ويلا معايا ça Ok. Bon, on va voir s'il y a d'autres livres. حبيباتي الفلوق تاع اليوم اكيد ما يخلصش بلا ما نتعلموا حاجه جديده اليوم راح نوريكم كيفاش آه، نديرو الماسكاربون ولا ماسكاربوني je sais pas comment ça prononce exactement mais bon ماسكاربون بغيت فركم فهمتوني آه، هو نوع من الجبن نستعملوه في آه، بزاف الوصفات سواء pour le tiramisu او بيان بور فير باش نديرو بيه انا مثلا نستعمله بزاف في ال frosting لتزيين قوالب الكيك مندير layer cakes ولا مندير cupcakes surtout ال cupcakes وراني حطيت لكم الوصفه من قبل تاع الكاب آه، كيكس باستعمال آه، نزينهم باستعمال الماسكاربون فاذا بغيتوا آه، الوصفه تلقوها في صندوق الوصف وصفه رائعه جدا وكاع اللي ذاقوها نخلعوا فيها وقالوا لي اللي قطع المهنه كيفاش درتيها المهم تلقوا الرابط في صندوق الوصف وماشي هذا هو الموضوع تاعنا الموضوع تاعنا هو كيفاش نعملوا ماسكاربون اذا ما كانش متواجد في المحلات ولا اذا اللي متواجد في المحلات عندكم آه، جوده تاعها ماهاش مليحه ولا اذا راكم هنا في الولايات المتحده الامريكيه اكيد على بالكم باللي آه، هكا بواطه صغيره une petite boîte تاع mascarpone ça coûte un bras السومه تاعها غاليه بزاف فانا جاتني فكره قلت علاش ما نتعلمش كيفاش نصنعهم وحدي في الدار والوصفه سهله سهله سهله زوج مكونات فقط وتاخذ منكم واحد العشر دقائق تاع تاع شغل آه، ومن بعد تخلوها في الثلاجه لمده ليله كامله ولكن من اسهل ما يكون ما نطولش عليكم بزاف ويلا نبدو مع بعض الكريمه اللي نستعملها متواجده عند كوسكو المقادير تلقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو سخنوا الكريمة على نار متوسطة حتى تبدا دير فقاعات صغيرة ومن بعد هبطوا النار وزيدوا فوقها عصير الليمون وبقوا تخلطوا بمضرب كما هذا غير بالعقل بعد ثواني الكريمه راح تولي شويه ثقيله معناتها لازم تطفوا عليها راها جاهزه استعملوا منشفة أو قماش يكون نظيف وغطوها بقطعة من البلاستيك بهذا الشكل ان يعني فيلم اليمونتير بهذا الشكل لازم يتوشي الكريمة خلوها تبرد على درجة حرارة المطبخ ومن بعد كي تبرد تماما دخلوها في الفريجيدير لمدة 24 ساعة من الأفضل الماسكربون تاعنا جاهز ممكن تحتفظوا به في في الثلاجه لمده ثلاث ايام او يمكن ايضا تجمدوه بدون اي مشكل lets me down at the lonely lake. Before summer has gone away. cold sun colored with shades of white شكرا على المتابعة ونتلاقوا إن شاء الله في فلوج جديد عن قريب جداً